Ciao ciao ragazze, oggi il video test del fondotinta della Marc Jacobs, il Genius Gel. È un fondotinta in gel che insomma promette di risvegliare per così dire il nostro incarnato. Uh, vi farò vedere ovviamente l'effetto adesso dopo parecchie ore, però prima vediamolo un po' così com'è. Ha un packaging molto molto elegante perché non si può dire altrimenti e arriva già con il dosatore Um, però vediamo prima uh, al momento dell'applicazione come si presenta e quindi vado a tamponare solo su metà viso per ora con questo pennello non so è un'applicazione veramente airbrush mi piace molto più del di quello di Sephora che era il mio preferito direi che il colore è indovinato perciò con un solo passaggio ho una coprenza diciamo abbastanza buona non è male ovviamente adesso <clears throat> anche l'auto abbronzante oramai non c'è più <laughs> eh, c'è solo il colore che mi è rimasto insomma da quest'estate dopo aver preso un po' di sole bello il colore anche metà naso ho fatto però tanta fatica a trovare il colore giusto per me perché <laughs> parecchi di questi fondi insomma sono su base troppo rosa ecco rosata e per me non va bene a me va bene una base gold base gialla base fredda insomma chiamatela come volete e in effetti il golden ehm, il golden light che avevo visto, il golden light, eh, risultava più, so, più scuro del golden medium. Questo è perfetto come colore. Ecco la coprenza con un solo passaggio. Non è male, insomma, è abbastanza sheer, molto naturale, ecco, non ha quel eh, full coverage che piace a me ovviamente si può però andare ad aggiungere semmai vediamo facciamo anche sul collo tanto sì il colore è perfetto sì sì il colore mm, è decisamente quello giusto per me quindi vado ad applicare un secondo strato per vedere se copre un po' di più sì è ovvio che copre di più wow copre benissimo sì perciò bisogna per forza fare due strati almeno per costruirsi la coprenza che piace a me piace full coverage eh. vediamo se mi copre abbastanza bene anche la macchiolina sì sì copre abbastanza bene zoomiamo di più ha un profumo leggerissimo insomma comunque copre molto molto bene con eh, due passaggi ecco con due strati perché vedo che ha coperto abbastanza bene insomma molto bene la macchiolina anche su metà naso ottimo ottima coprenza insomma posso anche non usare il correttore diciamo ecco <laughs> quindi vado a rifinire anche l'altra metà del viso perché non è che posso restare così perciò con un solo strato eh, la coprenza è diciamo più sheer, più naturale e va bene per chi non ha molti molti difetti da coprire e varie macchioline e quindi anche il secondo strato avendo questa consistenza gel che poi alla fine non è che si capisce tanto lo si sente più che altro sul viso, sulla pelle perché lo sento come rinfrescante perciò comunque è abbastanza lucido come effetto e ovviamente dovrei andare sopra con la blot powder o con una cipria ma <laughs> Coco sta usando eh, ma come dicevo per testarlo vedere come si comporta per voi ovviamente, eh, per quelle di voi che hanno la pelle grassa come me, insomma, mm, eviterò di applicare eh, la cipria, qualsiasi cipria oggi, quindi resterò eh, così. In effetti, visto che ci siamo, con quello che rimane sul pennello vado ad applicarlo anche sul contorno occhi, perché in genere io non applico mai fondotinta sul contorno occhi e neanche sulle palpebre, proprio perché si raccolgono sempre ma vediamo questo tanto visto che oggi è la giornata del test vediamo come si comporta durante la giornata ehm, perciò vediamo come si comporta questo fondotinta eh, adesso sono le 4 e 15 del mattino io sono estremamente mattiniera oggi perché c'è un sacco di cose da fare quindi eh, lascerò il fondo senza applicare cipria perché vedete l'effetto che si ottiene senza la cipria sopra è un effetto abbastanza luminoso per non dire lucido è un bel <laughs> effetto molto, molto sano in realtà per chi ha la pelle secca ma per me che ho già una pelle grassa l'effetto lucido non è molto gradito ma non applicherò la cipria e la blot powder proprio per vedere questo fondotinta come si comporta oggi ops sto facendo danni eccolo qui all'applicazione quindi ci vediamo tra un paio d'ore oppure insomma quando vedo che ecco già mentre stiamo parlando ovviamente sul contorno occhi sulle rughette infatti si raccoglie perciò andrò semplicemente un attimo a togliere l'eccesso perché è decisamente troppo ecco eh, siamo quasi a luna ok perciò sono otto ore piene che ho questo fondotinta su ho tamponato una volta durante la giornata con ehm, eh, la salviettina perché comunque è diventato lucido però poi basta fino adesso vediamolo, eh, vediamolo però molto da vicino allora ci sono dei problemi con questo fondo prima di tutto eh, ecco così capite del perché io non utilizzo mai i fondotinta sul contorno occhio sulle palpebre eh, perché si raccoglie e per carità sulle palpebre neanche a parlarci quindi questo è decisamente super extra visibile il problema di questo fondo qual è? <laughs> sarebbe diciamo più un fondo mh, mm, estivo perché ha un effetto molto molto rinfrescante sul viso, sulla pelle io facendo i trattamenti eh, peeling in questo periodo ovviamente lo sento molto rinfrescante però ehm, avendo comunque un effetto abbastanza luminoso non è che sia proprio il più indicato per eh, le peli grasse ma nel periodo di peeling anche la pelle grassa insomma è un pochettino più a secco diciamo un po' anche mh, mm, si spelacchia, quindi ha quell'aspetto un pochettino più seccato, no? Eh, il problema è infatti, come dicevo, essendo anche il periodo dei raffreddori, eh, quando che poi ci si va a soffiare il naso, ragazzi, questo fondo non regge, ha bisogno per forza di un primer e poi magari anche di una cipria sopra. Eh, come al solito, insomma, i test che faccio eh, per il fondotinta li faccio senza primer e senza ciprie, perché un fondo va giudicato da come si comporta quando è da solo, considerando considerando che questo è anche un fondo tinta trattamento per così dire ok eh, nonostante è un fondo a base d'acqua perché il primo ingrediente è l'acqua è un fondo che comunque si raccoglie parecchio sul, sul, naso ovviamente dove ci si soffia il naso non regge proprio per niente ma vediamolo sul resto del viso adesso vado anche a tamponare eh, diventa abbastanza lucido però vedete qui sulla fronte dove non mi tocco mai durante la giornata per così dire è rimasto molto molto bello l'effetto è come l'applicazione airbrush e considerate che ho tamponato una sola volta durante queste 8 ore quindi eh, ecco perché come fondo mi piace ha tanti pro ma ha anche tanti contro perché comunque questo fatto di, di, di togliersi <laughs> proprio così, eh, siccome che ci soffiamo il naso sempre, mm, insomma bisogna usare per forza un primer buono o magari un altro fondotinta longwear sotto, ecco, soprattutto nella zona naso però sul resto del viso è rimasto intatto ok esattamente come al momento dell'applicazione quindi è un fondo che decisamente posso consigliare solo mh, mm, per eh, chi non si soffre il naso tutto il giorno, <laughs> ecco, per essere chiara. Vado anche a tamponare per la seconda volta, vediamo, per togliere un po' il lucido. È decisamente trasferibile, quindi si toglie. Eh, quindi è un fondo che su una scala da 1 a 10 vale 7 ok <laughs> preferisco decisamente eh, i fondi tipo Estee Lauder i Revlon Color Stay il Studio Fix persino Studio Fix eh, della MAC eh, regge meglio <laughs> insomma e il Prolonger anche della MAC che però decisamente questo fondo ehm, lo userò penso più di là quando ritorna l'estate adesso l'ho provato ho visto com'è il colore però mi piace, mi sta bene quindi proverò magari a usarlo con eh, un primer o un altro fondo eh, sotto ecco si raccoglie purtroppo sì, proprio di brutto il rossetto invece che ho usato è il Velvet il, ehm, della Sephora il colore Always Red 01 che ovviamente dopo 8 ore oramai passate ho anche mangiato, ho anche pranzato tutto sta cominciando a, <laughs> a svanire un po' sui lati anche perché ogni tanto me lo mangio però eh, ha tenuto abbastanza bene eh, mi auguro che questo video vi sia stato utile e fino al prossimo vi mando un grosso bacione ciao ciao <laughs>